ها هو الحب على عادته يأتي صاخبا كبحار مغامر كمسافر أبدي يحمل في جيوب صمته كل الحكايا الفاتنة وفي حقيبة ظهره يحزم كما في صندوق بندورة عواصف الخيال كان يتلفت خلفه كلص ربما كان يبحث عني التي كنت أرتجف في وحشة الغابة أنا التي فقدت في سفري الطويل ريش جناحي أنا هي العصفورة البلا جناح ببراءة حمامة حملت أحلام الشعر من بلدي البعيد كرسالة ملفوفة على قدمي خوفي من المجهول كان قوت دربي وعشق السماء كان نبيذي وها أنا اليوم على غصن من زمرد الذكرى أهدل أحلاما ترمم خراب روحي والفجر ينبت من جذور أعصابي ينبت ريشا جديدا وكلي أمل أن يجدني الحب في غمرة اختلافي Le voilà l'amour, il arrive. comme toujours, bruyant et éclatant, voyageur éternel, marin aventurier. Il cache dans ses, poches, ses poches silencieuses tous les contes magnifiques. Il ramasse dans son sac à dos, comme dans la boîte de Pandore, des tempêtes d'imagination. Il regarde autour de lui, tel un voleur. Peut-être qu'il recherchait en moi, moi qui frémissais dans la désolation du bois, moi qui ai perdu pendant mon long voyage les plumes de mes ailes. Je suis l'oiseau sans ailes, avec toute l'innocence d'un pigeon. Je portais les rêves poétiques de mon pays lointain, emballés comme un message sur ma patte. Ma peur de l'inconnu était mon pain, et la passion du sidéral était mon vin. Et me voilà aujourd'hui je me tiens sur une branche d'émeraude de souvenirs, recoulant des rêves qui restaurent mon âme en ruine, et à l'aube, sur les racines de mes nerfs, poussent de nouvelles plumes, pleines d'espoir que l'amour me trouvera dans l'apogée de ma différence.